Χαιρετίζουμε τις κινητοποίησεις του γαλλικού λαού και της νεολαίας ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα που διαλύει τις εργασιακές σχέσεις σε όφελος των επιχειρήσεων και των κερδών τους. Στηρίζουμε την αντίσταση του γαλλικού λαού απέναντι στην κυβερνητική πολιτική που με τη βία και την καταστολή επιβάλλει πολιτικές λιτότητας και καταστολής. Ο αγώνας της Γαλλίας σήμερα δίνει ελπίδα στα βέλγικα συνδικάτα που απεργούν στον Ισπανικό λαό που ξαναγεμίζει τις πλατείες και που έχει μπροστά του δύσκολες, κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Δίνει ελπίδα στον ελληνικό λαό που αγωνίζεται να ανατρέψει τα μνημόνια για την ανάκτηση της δημοκρατίας, της εθνικής και της λαϊκής κυριαρχίας. Ξεκινάτε ένα αγώνα, τον αγώνα του γαλλικού λαού, μαζί με τον Ζακ Λικ Μελασσόν για να αποδείξετε ότι σήμερα στην Ευρώπη στη Γαλλία και στην Ευρώπη υπάρχει εναλλακτική πολιτική απέναντι στη λιτότητα και στον νεοφιλελευθερισμό. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Η λαϊκή ενότητα, οι δυνάμεις που δεν παραδέχτηκαν την ήττα μετά την κυβερνητική υπαναχώρηση του καλοκαιριού, στηρίζουν αυτόν τον αγώνα. Μαζί για την αλλαγή και την ανατροπή του νεοφιλελευθερισμού στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη.